京天水連の皆様ですそれでは天水連の皆様ご準備をお願いいたします岩波連長率いる東京天水連の皆様天水とは徳島の言葉で天から降る水と阿波踊りさえあればよいというほど阿波踊りが大好きな人たちのことを言います昭和60年わずか17名で結成をした東京天水連 女踊りはしなやかかつ凛とした踊りで男踊りは腰の低さを追求し威勢よくそして豪快な踊りでお祭りを盛り上げていきます今ここで踊れるこの時を大切にと思い精一杯踊ってくださいます全身に響き渡るお囃子とキレのある阿波踊り皆様ぜひご堪能いただきたいと思いますそれではよろしいでしょうか 東京天水連の皆様ですそれではどうぞ